куда-то. я дома. М -м Маруся. деле. Работает, убегаем, Милена. Есть идея. Антисептик. Да. Теперь всегда буду мыть руки. Классно, поняла.